نصرت آفر تاجیکی من خوشگل و خوشحال شد سرنوشت عمر نکش پیکی استقلال شد سرنوشت عمر نکش پیکی استقلال شد شعله زد از مشرقی تاریخ آزادی چو شمس شعله زد از مشرقی تاریخ آزادی چو شمس صبح हन जो भी दो नमक हरी इकबोल छूट सुबह में شکوفتی خندباد در لبانت چو دانه گل شکوفتی خندباد نصرتا پر تاجی که من خوشگل و خوشفال شد سرنوشت عمر نکش پنکی استقلال شد سرنوشت бахти ту бо бахти ман о бахти ватанам бахти ватанам тахти ту бо тахти ман о тахти ватанам тахти ватанам пайванд ба номи поки истиқлол аст пайванд ба номи поки истиқлол аст лахти ту бо лахти ман о лахти ватанам بی تنم و شادی و خندیدن ما پیوند به نام پاک استقلال است بختی تو و بختی من و بختی وطن